したはいそれではさっきの続きですねわっくんがジャングルの道をや街をやったので私もやってみたいなと思って私もやってみたいとよろしくね同じこと言った、うん、 <laughs> なんだっけベラスだよねそうだねよし 量をいっぱい取るぞ結構他の面、まあ、他の面ってまだ1個しか知らないけど短くないから、まあ、それでも余ったけど結構ギリギリだよ序盤のエイパムとかも取ってほしいな普通に頑張ってね足しいじゃないや木の枝を渡るからねエイパムああね

やりにくい右右ああなんでああハテナがねあれいるからね さったあ右さあやりましよあれここじゃなかったっけかわいいウッパーもいるんじゃないのか 布をいっぱい取るぞって言って全然取ってないじゃん布はあのそこの広場のとこに行ったらいいからあ右右なんだあ上にいるんじゃないのほらちょっとあれだなんで取るんだリンゴでああ多分あ上にいる Kind of. Stop. Look at, look at. 邪魔リンゴは諦めな 瞬間食べてるああもうなんでほら何のために諦めなって言ったじゃんリンゴは諦めなって言っただけアップして探すとよくないよ狭いからい ちはね良かったそうなの、ね、そろそろあ終わったあなんか右にあって今 リオもハテナも結局満たせじゃんしょうがないじゃんだってイキングに気を取られてたらおかえりこれなんだなんでそんな点数高いんだこれな変な笑い方した これあでも2なんだ2は持ってんだねスケラさんこれうんついてるから1全部1じゃん何が1 だななんだよ一気全部え不安だけど、どっちかなでかいけど全部 さんだったりするのねそうだこれだな怖いよジャングル夜来そうだ、ね、いいね2回目だからいいね もう結構いいナイスタイミングあげはんいいねおいいねあ、いいね、うん かわいいはいはい難しいやっぱりもう頭がごっちゃになるし、うん、くるくる回るとよいよいし2になりましたった夜何の報告ですか何だろう 研究室に来たら分かるの何の報告かななんだフィルっていうポケモン知らないなあポケモンじゃねえのかあれかさっきの子供だよしでは何何何はいやるデジタルフラワーを あ取るだけでいいんだってよろしくねあ夜のジャングルですよどんな感じなんだっけではミッションどんなだったクリアって書いてあるこれクリアだそれだけクリアした以上 なんかもらえるわけじゃないのねなんだもらえるあなんかプレゼントのマークもあったほらものによってもらえるのねフレームああデコるのねそういうとねなるほどね草むらからっていうのね なんか鳴き声が聞こえて何かがいるんだねじゃ見とくか夜だから無理だあ飛び込む瞬間ジャングルビッケジャングルあ飛び込む瞬間そうだよあ、女ポケモンいたんだこれじゃない泣いてんのかもしれないまあということでじゃあやっていきましょうか夜のジャングルねそんな感じなんだら夜のジャングル くだなジャングルの夜はうまいよキンキラに光るのかなアゲハチョみたいンピカに光ってたよやってまいりました夜のジャングル夜行性のポケモンって怖い ゴーストタイプとかかなりの暗さだねポケモンを見つけるのも大変そうだ立った状態のクリスタフラワーを探してみてくれフランセルフランセルだどこにわかんないああいた 方ニャオだっ猫でしょあれあいたいたなんだあほらそこそこあ違う違う違う今の網の横の木のとこにいたよ今いたよほらねまりたのかよ新しいじゃん Los décadas エリアが全然見えない全然右側見てあ何あれあ呼んで呼んで手向いてくんないのあ <laughs> めっちゃ見てた全然右側見てないから次よろしく右側ポケモンなの寝ます もう寝てんのバサバサするか見ます飛んだりしないのかいっぱいいるんだけど ごい人いないのかなめっちゃサイズあん 当奥にお母さんいるからああ飛び込んだあなんかいるウーパー飛び込んだよ近くないさっきの距離でいい、 かわいい。 目が疲れるね集中すごいするよ、うん、くるくるくるくる回るしさあ結構でもドアップの方が多かった 色変わった濃い紫にしたんだあれそういえば光ってる花あったっけこれでいいんじゃないそんなことえ、わかんない根橋ね根橋3もあるよ 群れだな、いっぱいあったやつすごい海だよあこの死んでるふりなんていう技を使ったんだろうねねそういう技あるのかな最近の技わかんないな捉える身代わり そのまんま次のページ R 今チックしはっきり映ってない目があってる めっちゃ目やかわいいスーパーかわいいいやそれか正面の王ってやつ 言ったっまたでも彼氏なんか言われたらよし新発見だトランセルいいね、まあ、キャタピーもいてトランセルもいてバタルビーもいるバタフリーいたっけバタフリーっぽいバタフリーっぽいのはいたけどバタフリーではないよねそれはこの島じゃないやつ 最初の島にはピンクのやついたよポタフリじゃないやつこの島の昼にポタフリ最初からずっといなかったっけえー、いないよあれあげはった、ね、うんいいねメガヤムほと今度コイキングじゃんいいねいいね 質のいい大きかったですがイエーイ合ってる似てるこれは何やってるか新発見だいいね眠っているところか眠ってる立って眠ってたのどうしたらいいかああそうかもね新発見だいいねマリアード <laughs> でかい新発見だいいねナイスタイミングおお水に入ってか新発見だかわいいか うんレベルが上がりにくいあクリスたあれ俺取ってないってこと、うん、あるものが作れるらしいそっかじゃあお願いします右側左 俺右中心に取ってるからあれ左じゃなかった左だ左側の別に見ていいあもちろんいいよダメじゃないもんじゃなって左側に何もいなかったいってらっしゃい突っ張なってるからねガヤンマおいいねアングルあれなんか俺のこっちあれでかいあ何やでかいの抜け殻じゃない 合ってあ、僕え、いあったあ、色違いであ、寝てんのあ起きるよあひどいあいつが今後どう来るからねどう絡んでくるかなんか右にあって え見たじゃんか投げればいいああリアドだなんで後ろ向きにずっとこいるの どでか橋ない、そういえばどでか橋わかんないけどサーチして入れた紙で後ろに取ったのしょうがない きしがでかいめっちゃサーチあいたあどこにあなんで 세븐 어디 가면? 이거 됐다. で、俺来るこれで満足かな。それは裏の真ん中にあるあれ。あれだったのかな。やだやだ。 難しいね正解が分かんないねあーボこボこちっコツがないないっていうか分かんないというかこっち ばか何これ上から取ったやつねいる2だからアリアードス ぶれたんだろうな3でいいんだあでもいいはいやっとピストルファイル何ができるんですね いいねあ一回といいんだいいね大きさはえ大きさ2000なのあれでえそうちょうどぴったり真ん中だからかないいねいいね あれやん。えー、顔どこにかわかんないね。ナイスタイミング。これはわかんないよ。いいね。デカめなんだ。 何が違うんだろういいねやっぱ正面からの方がいいんだね私は右側の方が好き新発見だよしで何ができんのかな レベル2いったなういったよしイェイレベルアップできるだけ大はいということで今回はここまでですはいどうでしたかジャングル ジャングル楽しかったよウーパーの飛び込むのが取れなかったのがとても残念だけどズームし大きく取ろうとして欲張ったらダメだったってことでまた次回頑張ります